Tá nascendo mais, tá vendo? Não, é, ela tá sentindo dor quando eles estão puxando. Não é não, Bia, é que tá nascendo mais. Opa. Eles, não tem dente não, ainda não. não. Tá nascendo, ó. Mais um. Ela tá sentindo dor. Tá escuro. Tá escuro, né, meu Deus. Que gracinha. Não tô enxergando nada, tá escuro Não. Né? imaginação. isso, isso. Oh, meu amor, vai ficar tudo bem. Sentindo dor, né, meu filho? Oh, meu Deus, será é que vai nascer mais um? Tá achando que vai nascer mais um, vai sentindo dor, tá vendo? É, acho que a barriguinha dela ali, tá, não sei. Ela é tão pequena. Ah, tá nascendo, gente, tá nascendo um. Olha lá, olha lá, olha lá. Esse cara tá sentindo dor. Tem que ajudar ela, viu? Não. Não. Ela. Os cachorrinhos. Esses dois nasceram sozinhos, né? Nasceu. É eu já nasce com fome demais, né? Ah, é igual o nenenzinho. Olha lá, tá assistindo, o outro tá nascendo. Olha o pai. Sai daí, pai. Sai, Todd. Você já é pai, Todd? <laughs> é pai. Sai daí, Todd. Pode pai não. É, Ela ficou com medo. Não, pequenininho, foi seu ratinho. É, tipo, olha aqui. Ah, tá assistindo tá nascendo mais, hein? Né? Olha lá, olha lá pra você ver. Tá nascendo, velho. Tá apontando lá. Não tô vendo nada apontando É os cachorrinhos, tá chorando, querendo mamar. <laughs> Ai, que riqueza. Deixa ela, ela tá cansadinha. Tá. Ela tá querendo ficar quietinha, tadinha tá nascendo, você não tá vendo. É. o Todd tá Ela limpou. Todd, que lindo, Tante. Muito é bom. Você é pai, meu filho. que <laughs> gracinha. Ele tava aqui fora latindo. Eu assim, ah, nasceu, vou lá. Ele latiu pra você? Aham. Uhum se diz, meus filhos. Certo, é que gracinha. Ele latiu pra você? Aham, uhum, veio aqui e latiu aqui, dentro, aqui na porta. Sério, pra você veio cá, assim, né? Aham, eu fui brincar por ele. Olha, ele mostrou que alguma coisa tava diferente, Todd. Muito bom. Então tá, tchau, tchau, gente. Se, se nascer mais um, eu filme, né? E... Tá mamando? É, meu filho. O nenenzinho tá mamando. É. Olha o pretinho. Olha. É duas fêmeas. Tá mamando, ó. Pode tirar ele não, tá? Essa fêmea, deixa eu ver. Tem uma fêmea que enfiou a cabeça dentro do tijolo. Meu Deus. Olha, olha, olha o tamanhozinho, gente. Olha, vou pegar um na mão pra vocês verem. Olha o tamanho. Cabe na palma da mão. Tão pequenininho que é. Né, minha filha? É pequeno, né, Riqueza? É pequenininho. É o pinche zero, né, minha filha? Oh, deu trabalho, né? Esses meninos já tá dando trabalho, né? Três filhotes, um pretinho, ela protege, ó, colocando a cabeça. Não mexe meus filhotinhos, não. Né? Olha, mamãe Três filhotinhos mamãe Olha. Tá, tchau, riqueza. Tchau, tchau pra todo mundo. Tchau.